skitbra. <laughs> ja. Jag vet. Main character. Hallå, vi ska ju repa play. jag vet inte. Men det bli sjukt bra. Vår lärare, vänta alltså jag kan inte säga vår lärare. Vår lärare hade aldrig låtit någon annan skriva klart, inte klart. Ja, men skulle inte hon jobba natt ikväll? Nej. En gång till. Ja. Ja. Vad håller du på med? Vi kan ta dem. Kom in i bilden. <laughs> Oj, varför gjorde jag sådär? Varför blev det så? Jag vet. inte. Nej, jag vet inte. Det där var jättebra. Vi tar den igen. Du tror kanske för att... Vi tar den igen. Eh, men det är tagning nio egentligen. Yeah, cookie that's good. Hello. Jag vet inte. <laughs> Den är ju slakt! eh, nej, men jag måste verkligen Någon ska, hon ska, hon ska Nej. <laughs> Nej. Pjäsen. <laughs> um, nej, men jag måste verkligen dra. <laughs> <laughs> nej. Du spelar. Och bara spelar lite närmare. Vadå? Beskriv Okej. Okay. Jag vill se alla bloopers på mys.